यार दर्द तो नहीं होगा ना फर्स्ट टाइम है थोड़ा तो पेनफुल होगा ही ना नहीं नहीं फिर मुझे नहीं करना अरे इतना भी पेनफुल नहीं है एक बार कर ले मजे आएंगे वन टू सीन है रुको जरा सबर करो आ! कुछ करेंगे इधर से आप भी चालू हो जाएंगे